Eh, bueno, buenos días. Yo soy Lidia Roda, presidenta del Encuentro Agroecológico de Zárate. Ella es Estela Maris López, mi compañera y vicepresidenta. Y nos encontramos acá eh, todos los viernes, segundo y cuarto viernes de cada mes, exponiendo nuestros productos totalmente agroecológicos, sin contaminantes, sin pesticidas. Eh, y bueno, tenemos nuestras variedades siempre tenemos nuestra clientela, pero nos seguimos motivando para que siempre venga más gente a visitar nuestros stands. Hola, soy Estela y bueno, yo me dedico a las plantas aromáticas y también las de seco eh, y bueno, todo de mi huerta, eh, todo natural y también me dedico a los licores, todo de, las, eh, de los cítricos de, de mi huerta. Podemos ir si querés podemos recorrer los stands y los ves. Bueno, acá tenemos todo lo que es cactus, coquedamas, de nuestra compañera Norma. Tenemos muchas variedades de plantas. Eh, bueno, acá también un poco de, cactus y variedades de plantas. Eh, yuyos medicinales, semillas de cayotes, jengibre, paltas, limones, todos son de nuestras plantas, de nuestras huertas. En verduras ahora ya no quedaron nada, acá hay otra variedad de plantas, limones, mandarinas, ella es Elsa, otra compañera, huevos caseros, y acá tenemos licores de estela, aromáticas, tenemos tierra fértil también, distintas variedades de, de plantas, ¿no? Y bueno, tenemos nueces pecan de una señora de Lima que tiene un árbol gigante, digamos, con todo natural, eh, bolsas ecológicas que se hacen con los plásticos de los alimentos de los perros y ellas después la, eh, forra con telas. La, señora eh, Patricia es la que hace todo esto. Y la tenemos la señora Gladys acá también, que se dedica a toda clase de plantas. Y trae verduras que, bueno, en este momento ya no tenemos. Todo muy lindo, todo muy lindo, todo muy natural. Eh, acá tenemos esponja vegetal que también eh, no son muy, muy vistas, pero ella tiene su planta que... que sin, pelar, tienen su proceso y esta está limpita. Y estos son los mates. Acá tengo en mi huerta. Eh, los mates son estos, se pueden pintar, se puede hacer cualquier artesanía. También ah, esto, portas macetas, que son este... también. Bueno, y la idea es seguir invitando a todos los vecinos de Zárate que vengan a, conocer nuestros productos y ver la calidad con la que se van a encontrar. Y lo artesanal porque está todo elaborado con nuestras manos.